Cahaya katanya selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pun sampai ke hari kiamat. Orang-orang yang duk ajari Allah Taala di atas muka bumi pun duk ajak lagu tu lah. Ajak supaya orang ramah beribadat kepada Allah, jangan syirik, jangan khurafat, jangan buat perkara-perkara yang rekod-rekod eh di dalam ugamu. Sebab apa? Sebab nak jadi semua manusia duk atas jalan yang betul belaka. Pakak-pakak mari belaka siapa hok Geleweng-geleweng siapa hok punuh akidah, siapa rusak ibadat, cara pegangnya, cara pehe, pakak mari belaka. Pakak mau jadi duk atas re tular belaka. Itulah tujuan dan matlamat setiap orang rasul. Tapi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ayat 45 sampai 50 surah An-Naml masuk cerita baru pula setelah Allah Taala firman kisah raja ataupun Nabi Sulaiman dengan uh, Balqis maka ayat 45 dan seterusnya beberapa ayat sampai ayat yang ke-53 Allah Taala firman hubungnya dengan Nabi Saleh dengan kaumnya iaitu kaum Samud yang uh, pada waktu tu yang menjadi manusia yang gagah manusia yang hanale takabur hebat lawai rasul dan cabar tatai Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kekalkan kisah mereka di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat apabila sebut Thamud maka Allah Ta'ala sebutnya Ad ataupun sebut mula-mula Ad maka sebut yang kedua Thamud ini adalah golongan manusia yang durhaka kepada Allah pada zaman itu dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kaum Thamud. Thamud ni asalnya nama orang. Okay? Setengah riwayat katanya nama kapung. Tak apalah nama orang okay ataupun nama kapung. Tapi hak pentingnya adalah golongan manusia yang supaya saya dah sebut saat ini. Allah Ta'ala latih siapa tu jadi rasul. Iaitunya saudara mereka Nabi Saleh menyeru mereka dengan berkata Ani'budullah Lagu tu lah tiap-tiap orang rasul Firman rayak kepada kaum dia dan umat dia Iaitunya sembahlah kamu akan Allah Maknanya beribadahlah kamu kepada Allah Jangan syirik Dan jangan buat benda-benda yang Merutuhkan ime kamu Lagu tu lah tiap-tiap generasi Setiap masa dan tepat Rasul-rasul, Nabi-Nabi seru dan kita percaya katanya selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pun sampai ke hari kiamat orang-orang yang jalan ajari Allah taala di atas muka bumi pun dok ajak lagu lah, ajak supaya orang ramai beribadat kepada Allah jangan syirik jangan khurafat jangan buat perkara-perkara yang rekod-rekod eh di dalam agama sebab apa sebab nak jadi semua manusia duduk atas jalan yang betul belaka pakak-pakak mari belaka sapa hok gelewing-gelewing sapa hok punuh akidah sapa rusak ibadat cara pegang cara pehe pakak mari belaka pakak mau jadi duk atas re tula belaka itulah tujuan dan matlamat setiap orang rasul tapi fa idzahum fariqan yahtasimun tu hai ayat katanya maka tiba-tiba mereka menjadi dua puak kaum Nabi Saleh ni ada yang mukmin dan ada yang kafir. Bahkan yang kafir itu lebih banyak daripada yang mukmin. Yang apa? Yang berbaloh. Yang berbaloh maknanya duduk kat yang orang mukmin hok turut Nabi Saleh berusaha supaya ajak kawan-kawan dia, orang-orang ramai, marilah, mari turut turut turut turut Allah, turut Rasul. Tapi orang yang kafir saat ni iaitu adanya jadi beberapa komponen kecil-kecil ataupun beberapa orang yang Allah Taala raya di dalam ayat ni tis'atu rahtin iaitu nya sembilan apa sembilan puak sembilan puak something ha tu puak apa saya nak lain usaha hari-hari duk mikir aku nak buat lagu mana nak bunuh soleh sebab apa sebab Rasa tak tak senih hati. Rasa haru perut dia. Eh, mari dia nak betul hak tu nenek aku duk buat zami-zami dulu, hak aku duk sembah. Apa mari dia duk betul? Tak kena tu. Ha, tu jadi orang puak-puak kafe ni, nampak katanya Nabi Soleh, pentua serap ataupun tua hak puan cara hidup puak-puak dia. Masya Allah. Nata kaki satu dua tujuh ni. Mulai dari ayat mulai ayat ini Allah Taala menceritakan perihal Nabi Saleh alaihi salam dengan kaumnya dan balas buruk yang telah menimpa golongan yang kufur ingkar itu. Mari ayat yang ke-40 ni Nabi Saleh berkata, "Qala ya qaum" Nabi Saleh berkata kepada puak yang kafir. Dia apa sebut molek? Ya qaumi. Wahai kaum aku. Dia tak ada royak katanya, hei puak mung. Tak ada royak. Dia panggil ya kau. Lagu tu lah. Cara orang ngajar, cara orang ceramuh, Orang royak kepada orang. Jangan royak katanya puak demo, puak kawe, Puak aku, puak mung. Kena royak katanya, marilah puak kita semua. Kita semua adalah adik-beradik belakang. Bersaudara belakang. Ini rahsia yang ada di dalam ucapan perkataan rasul-rasul pada zaman dahulu dia tak laknat dan dia tak kata huduh kepada kaum dia dia panggil ya qaum sebab tu ming bagi bawah tu asal dia ya qaumi ada ya situ tapi bue bue ya jadi ya qaumi lima lima tu maknanya kenapa asal dia lima limadha Kenapa Kenapakah? Wahai kaumku, mengapa kamu segerakan kufu ingka yang mendatangkan keburukan kepada kamu? Bapa mung nampak nak sangat kepada kafe. Nak jadi kafe sangat, bapa. Nabi Saleh pun royak lagi. Laula tastaghfirun Allah. Tidak mendahulukan apa ni? Inka yang mendatangkan keburukan kepada kamu tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu maknanya apa kamu nak jatuh jadi kafir apa mu tak minta kebaikan apa mu tak minta apung dengan Allah tapi duk mitoknya tatai Allah Taala itu hey, hai kalau soleh ni benar sungguh waktu ke balak Ha gitu. Apa tak minta apa dengan Tuhan? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, kesalahan kami. Ha begitulah. Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Ini kata-kata yang berjuruh lemah lembut Nabi Saleh sebut kepada kaum dia. Masya-Allah. Tapi puak dia jawab lagi mana? qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak mereka menjawab kami merasa nahas dan malang dengan sebabmu lagu mana eh eh puak-puak aku ni nasib tak baik suwe maja dengan sebabmu soleh dengan sebab puakmu ni hak berimej dengan mung sabik tu puak aku jadi lagu ni ha ni ia panggil dalam bahasa Arab, ia panggil At-Tatayur. At-Tatayur ni maknanya, Cahaya suwe maja. Orang siya dia panggil langrai. Mung mari di kampung ni jadi haru habis. Ha, tu lagu tu. Dulu kau mung tak mari orang duduk sini, duduk molek belako, Duduk buat amal tu, duduk buat amal ni. Hani kaum Nabi Soleh. Dia tuduh katanya, Hei Soleh, mung lah duk bawa ke apa nah ha suwe mari dalam kapung ni dalam dalam tempat yang kami duduk ni dan juga dengan sebab pengikut-pengikut mung orang yang berimeh dengan mung telah duk suwe majar duduk rupkuan witi ciwit hak puak aku duk buat mari lama dah daripada usah jamai tu nenek dah tahu apa lapih latihan-latihan mung ni mari bawa ajarin pasal pelak-pelak ha tu dia Orang dia duduk dalam cema, dalam kota, dia berasa katanya orang yang mari beki dia, orang tu tak kena. Dia berasa katanya dia ni kena. Walaupun dia, kalau kita banding mudah-mudah, orang mandi dalam seluk. Orang mandi dalam seluk, dalam car. Ambil air seluk, bu, bu, bu, bu, bu. Walaupun ambil sabung molek sekalipun, comor, comor, comor, gonyuh. Tapi gibilah, bilah dengan air cema juga. Nak cuci kot Mana? Itulah banding mudah-mudah. Manusia pun lagu itulah. Goliknya, apabila dia duduk di dalam satu-satu kara, dia percaya, dia pegang, benda tu dia tak jang tahu mudah-mudah. Kalau sekiranya hati dia tak terbalik. Otak dia tak pergi fikir. Hak orang lain duk rakyat katanya bersih cuci. Dia duk berasa katanya dia cuci situ. Dia duk berasa katanya kena hak dia buat. Dan memang lagu tu semua. Semua manusia tak ada kira dah. lah Di dunia mana sekali, negeri mana sekali pun, orang ni dia pergi benda hak dia. Hak dia percaya. Lepas tu payah nak pergi, nak pergi ubah mudah-mudah. Kecuali Allah tak ada buka hidayah, beri taufik, buka pintu hati dia. Dia mari mikir sekali, eh, kena, kena kedok hak aku duk pergi, hak aku duk, duk ngaji. Ha, tak. Kalaulah Allah Ta'ala buka hidayah sungguh, dia mula mikir, ada soalan banyak-banyak dalam otak dia, dalam hati dia. Lepas tu dia mula top tuan diri dia sendiri. Eh, aku ni kena ke tak? Eh, orang duduk rakyat, orang duduk nasihat, orang duduk tunjuk ajar. Ya Allah kali. Betul kali. Lepas tu saya, ni, saya tambah dia atas ni. Bukan ajar dah ni, rakyat saja. Pak kita tahu belakang. Nah, Orang duk titam dalam Facebook pun tahu. Roliknya orang dengan ngaji dengan seorang guru. Ya sepek. Tiap-tiap masalah dia kita nak tahu katanya. Jawab pe masalah ni lagu mana? Tera tanya boleh dua tiga orang. Kuih-kuih tu. Tanya ustaz ni, tanya tok guru tu, tanya babo tu, tanya jadi banyak-banyak orang sikit. Kita mari prakmuan sendiri. Mari reka sendiri katanya, eh, hak aku tanya tok guru hak nama dolah tu, dia jawab lagu tu. Tok guru nama Mamat dia jawab lagu tu. Tok guru nama Derih dia jawab lagu tu. Oh, kalau buat tak puas hati lagi, tanya jadi banyak orang. Lepas tu apabila kita tanya tok guru mana-mana, babo mana-mana, jangan dok royak katanya, bapa tok guru tu royak lagu tu. Eh, dah. Orang nanya pun kena cerdik juga. Ya kena tanya, buat nampak katanya dia ni bodoh tak tahu. Apa-apa, kita nak tanya sikit ni. Kita tak tahu sungguh. Nak tanya sebab tak tahu ni. Apa-apa tanya, nak tanya ke apa? Tanya. Kita pun royak, royak, royak, royak. Walaupun benda ni kita tahu, kita tanya dah dua tiga orang dah tok guru ustaz. Tapi kita tanya babo sore ni, ustaz sore ni, kita kena buat tak tahu. Boyo royak, royak, royak, royak, royak. Oh, lagu tu apa dah? Alhamdulillah. Terima kasih apa dah? Oh, kita ni tak tahu sungguh, kita tak mengaji. Orang klaim โง่นั่นแหละคนนั้นเนี่ยเป็นคนฉลาด tapi orang yang sedang ตนว่าเป็นคนฉลาด แสดงว่าคนนั้นเป็นคนโง่ tu cara Pas tanda klik kepada ayat ni semula Nabi soleh Duk royak ajaran yang betul yang benar kepada kaum dia. Tapi kaum dia duk percaya katanya soleh ni bawa suwe maja ni mari dalam kampung kita. Sabik tu nyoh hubuh habis. Gotu goni gotu goni cara hidup hak tu nenek dok buat zami-zami dulu. Soleh mari duduk haru dia pahal. Dia pahal lagu tu katanya mari duduk haru. Witi ciwit kau puak dia. Bukan Nabi Soleh saja dan pengikut-pengikutmu dia kata. Nabi Soleh berkata, perkara yang menyebabkan mujur dan malang kamu adalah di sisi Allah bukan di sisiku. Maknanya suwe maja tu Bukan aku jadi sebab. Allah Ta'ala atur siap-siap dah. Masya Allah. Lepas tu perkataan eh, at-tatayur ni. Tatayurna. Banyak di dalam beberapa tempat. Salah satu hak cerak-ceraknya. Iaitu di dalam surah Yasin. Yang orang pada zaman itu. Dia kata juga kepada Rasul. Katanya, mung mari ke kampung kami ni bawa suwe bawa majah masya-Allah nanti dah kita bersampai surah yasin kita akan ingat ha ni ha tatayur ni yang dalam Islam salah satu daripada akidah orang Islam jangan dia caya suwe majah saya royak acak-acak kali satu hadis Nabi saw Masa nak habis dah Nabi rakyat katanya, umat aku akan boleh masuk syurga 70 ribu orang tak ada kena hisap, tak ada kena azab. Ini hadis sahih. Nabi rakyat. Nabi rakyat lagi tu, Nabi masuk dalam rumah. Nabi rakyat dalam masjid. Sahabat Nabi pun, bawa Nabi masuk dalam rumah, pakak. Paling pergi mari, hei, siapa? Siapa 70 ribu tu? bukan bukan bukan sikit 70000 kalau nak kira di zaman tu eh lama tapi kalau kira dengan zaman lah ni oh 70000 sikit pun eh, sebab orang tak tahu berapa ribu juta tapi nabi ayat katanya 70000 orang orang yang tidak maknanya orang boleh masuk syurga dengan tak ada hisab tak ada azab lah tu orang tu pakai wicang lagu ni klum ni pakai wicang lagu ni duk sekali sahabat nabi belakang Nabi masuk semula dalam masjid. Nabi tanya, "Man ladzi takhuduna fi?" Buat munduk kecek gapo ni? Sahabat Nabi royak katanya, "Kami duk kecek kamput hak Nabi saat ni 70 ribu orang siapa siapa siapa siapa orang tu pakak kecek lagu tu orang ni pakak kecek lagu ni Nabi masuk Nabi bertanya lagu tu Nabi royak lalu tu humul ladzina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun ha ni masuk di dalam benda ni Iaitunya orang yang tak pergi japi dan tak pergi cari Tok Bomo apa sen japi main dengan iblis dengan syaitan. Apa banyak anon? Kan, Tempat kita duk ada lagi sapakah hari ni? Duk main dengan jin dengan syaitan dengan iblis. Main go tu goning go tu goning. Kena pelepah go tu pelepah goning. Banyak lagi. Wala yatatayyarun. Dan orang yang boleh masuk syurga dengan tak ada hisap, tak ada kena azab. Orang yang tak pergi suwe majar. Supaya orang-orang tua zaman-zaman dulu, kita ada dengar. Siapa kalau ni boleh jadi ada lagi? Bawa kereta, bawa motor, malap -malap. jewaklah ke batas. Hmm, potong klik semula. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak suwe. Dia akan cedok pergi. Eh? Kena kan? Kena berdek ke, kereta terbalik ke, apa. Nak ayat katanya, dia pergi benda-benda pasal ni. Ni saya misal so, eh. Lepas tu, lain-lain lagi, ular naik umuh apa ni ayah berjatai atas jemur orang eh? pakai mapuh ayah tu yang kerat kok lalu dah apa mau mari berjatai atas jemur orang aku ha puluk semangat we orang tino jepuk orang jatai eh, jepuk waktu menikah lah ni boleh jadi tak ada dah tapi orang duk pergi lagi duk pergi katanya tak boleh menikah di antara apa ni lepas puasa dengan hari raya haji sebab kapik dua khutbah khutbah raya ha-, puasa khutbah raya haji duduk tak senang padahal nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Siti Aisyah bulan Syawal lepas daripada hari raya puasa. Duduk kekal sampai mati, Nabi sampai mati atas riba Siti Aisyah. Hatu nak ayat katanya pegangi orang-orang tua kita pada zaman dulu. Ya ambil minta maaf ni dah. Ambil daripada Hindu dan Pram. Duk pegang go tu pegang go ni, dia pegang barang pain jatuh siaklah anak aku nak jadi gapa nama ni dia pergi gambar dia molek-molek jatuh eh bahaya apa ha tu dia panggil pergi benar-benar suwe majar tu sebab tu dalam hidup kita jangan we ada benar-benar pasal ni bah nabi raya katanya 70 ribu orang masya-Allah so so so so nabi raya wa ala rabbihim yatawakkalun nabi raya katanya orang yang pasang tawakal betul-betul kepada Allah Taala hati dia hidup dia semua tiap-tiap kali -tiap Sahabat Nabi seorang namanya Ukashah bin Mihsan. Dia bangun depan orang ramah lalu. Kak tangi. Nabi, tolong doa we saya masuk dalam 70 ribu orang. Nabi katanya anta minhum. Mu masuk dalam 70 ribu orang. Masya-Allah, tengok. Boleh dia seorang. Lepas tu ada lagi 99,999 orang. Siapa tu? Nak masuk kita ke tak? Tak tahu. Kita ni tepek-tepek. Dengan dosa, nak percaya ke God tu, percaya ke God ni, Masya Allah. Hati-hati tak ada cuci apa oleh kita ni. Nah, amal amalai tak ada bersih mana. Sebab tu, kena duk mengaji Quran, mengaji sunuh Nabi, mengaji hak ulama-ulama, maidur terai, rakyat, so, so, so, so. Sebab apa? Sebab nak betul hidup kita. Itu dah, nah? masa lebih panjang daripada hari ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.